Today we are uh, going to discuss about the conservation of biodiversity. Earlier we have uh, studied about the value of biodiversity due to their genetic, commercial, uh, medicinal values, aesthetic values, ecological roles, their importance in various uh, ecosystem services. So all these services, all these benefits that we get from the biodiversity, and also the stress, the pressure on the biodiversity due to the threats we, which we have discussed in uh, yesterday's lecture, leads us to implement or uh, draw some strategies for conservation of biodiversity. So biodiversity conservation basically is the protection, preservation and management of ecosystems and natural habitats in which the organisms live. Their uh, what we call is functional niche or ecological niche of various organisms is basically where the organisms live, where they uh, spend their most of the time. We have to conserve that habitat. That can lead their protection, preservation, and management. Management means if they have uh, any stress like climatic stresses, like uh, stress due to the food chain, uh, due to the imbalance in the food chain, or uh, there is uh, less availability of food, we can manage, we can uh, relocate the species from one habitat to another habitat or from one place to another place, is basically. Then there is a protection. Protection, uh, it is in terms of uh, uh, by designating some areas like protected areas well, like national parks, wildlife sanctuaries, protected areas. Then uh, preservation. Preservation is basically done at the uh, other places uh, other than the indigenous place of the species. So to protect and all preserve all this uh, biodiversity so that there is sustainable management basically uh, sustainable management sustainable development or uh, sustainably using the species is how can we use the species for various things like products food products or any other the benefits which we derive from the biodiversity so we can use those benefits sustainably uh, we uh, cannot uh, uh, like we cannot use those species that will get extinct within few years or within a decade. So there are n number of factors which leads to biodiversity, which we have discussed earlier, like there are human activities like construction is there, uh, pollution is there, urbanization is there, which basically leads to habitat fragmentation, habitat loss, habitat degradation. Then there is poaching, hunting, or exploitation of natural resources that also leads to the degradation of the biodiversity. And in modern times, there is like the oil spills that mostly happen in the marine ecosystems where the marine uh, ecosystem, in marine ecosystems like birds, fish and other organisms get uh, uh, affected because of the oil spills or the various effluents like uh, effluents that is, are discharged from the various industries or, uh, or domestic wastewater. So that effluent, effluents has uh, the various pollutants that are more than the threshold uh, quantity. Further, the global, these all the things which I have discussed uh, uh, from serial 1 to 3 are localized or regional kind of stresses, but at global level that is global warming that uh, can lead to the habitat loss that can wipe out most of the habitats of the animals uh, that if there is an increase in the temperature uh, like polar bear polar bear is mostly uh, in uh, the arctic uh, ocean and when the temperature increases the ice melts glaciers melts and it has no space to live so that leads to the extinction of the polar bears. Likewise, ozone hole because of the high concentration of the ultraviolet radiation C that reaches to the surface of the earth that also can lead to the degradation of the ecosystem and that uh, can lead to the habitat, habitat loss and loss of biodiversity. Likewise, acid rain, uh, if we know that uh, because of uh, the concentration of carbon dioxide and other various acidic gases in the air the, um, when the concentration of such gases like sulfur dioxide carbon dioxide increases the pH of the rainwater decreases and it has been seen in worse situation the pH is around 2 that is very highly acidic when such kind of rains happens particularly in the forest areas that leads to the desertification that leads to the death of the forests so why we need to conserve the biodiversity? Basically, that benefits which we derive like recreation, tourism, like drugs, herbs, uh, food, fiber, which we easily get from the uh, from the ecosystem. Like there are 80 edible uh, plants or uh, crops which we get from the ecosystem Likewise, there are 70 to 75 plants that are used for the medicinal properties over all the world. And then uh, preserve genetic diversity is basically uh, to develop, uh, to enhance or to enrich the genetic pool of certain species so that it can resist various climatic uh, diseases or any other stresses uh, which can happen from time to time. And uh, when there is enriched biodiversity, it can lead to the stabilization of an ecosystem. When there is a rich biodiversity, the ecosystem is very stable, unlike when there is less biodiversity. Then uh, to prevent environmental degradation, when we know that, uh, for example, if the forests are uh, I mean, cut down and there is deforestation, definitely it can lead to the increase in the carbon dioxide concentration and also it can lead to the increased concentration of certain pollutants which have been uh, absorbed by the plants, which uh, by the trees, which acted as a sink or uh, they sequester that uh, harmful chemicals in their biomass. So this leads us to various strategies. How can we conserve the biodiversity? First is in situ and second ex situ. In situ means at the original place of any species where it existed, where it grows up, where it evolved. So these, uh, when we conserve the species at its uh, place where it is found in nature, that is called in situ conservation. It has many types like sacred groves, sacred lakes, biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries, and in biosphere reserves, we have both in terrestrial as well as in marine ecosystems. Likewise, in ex situ, ex situ means we get the samples or specimens of certain species and then we uh, conserve it out of the place where it is not found in the nature. For example, we uh, get the species from certain place and then we plant it in home gardens uh, like many sacred plants, uh, particularly in uh, which are uh, culturally and religiously connected with certain communities, they are grown in home gardens. Likewise, we have seed banks, field gene banks, cryopreservation, sperm banks, ovum banks, where we preserve various specimens so that we can in future reproduce many organisms from there, like it may be the plants or it may be the animals. Likewise, we have mimic the natural ecosystem like in botanical gardens, arboretum, zoological gardens, aquariums, like these are like small kind of same sample or a model kind of ecosystems which we found in nature. So most of the uh, conservation methods we will be discussing in detail. First is uh, in situ conservation, as I said, it leads involves protection of flora and fauna from in its natural habitat where the species occur. So mm, it leads to the designation of the protected areas. It depends, maybe it is a species oriented or it is a general kind of uh, place where uh, the conservation of all species is meant. So 4% of the geographical area in India eh, falls under this category, where we found the protected areas, national parks, and centuries. So this is a long-term conservation method. So first is the sacred groves. What are the sacred groves, which I have mentioned in the flow diagram? The first method in situ is the sacred groves or sacred lakes uh, which we can say. The sacred groves are the patches of primeval, means that forests which are uh, connected with certain communities, rural or tribal communities. So they protected them. Uh, they didn't destroy the ecosystem. They draw the resources. They draw the resources from the ecosystem without disturbing the natural functioning of an ecosystem or a forest and the sacred groves of India are the forest fragments varying from the size to communities like in Andaman Nicobar. Uh, their area is designated so that there is less disturbance from the outside because most of the tourists went there. But most of the states, I think almost all states except Jammu and Kashmir uh, have found on um, in literature that uh, every almost every state has their sacred groves like uh, in uh, Rajasthan, they have Oran, Kangri, in Ajmer, Mewar one. You can Google it and you can find what are the sacred groves in various states. So they didn't uh, uh enjoy the protection by the federal legislation, like uh, legislation that is the constitution of India, they didn't enjoy the protection from the sacred groves, but these are the communities which live there. They protect the that kind of the ecosystem, that kind of uh, the uh, environments. This hunting, lodging are strictly prohibited in such kind of uh, patches. So these uh, areas are designated by the government and they are recognized, but they didn't enjoy the protection. So this is uh, a very small portion, a very small area which comes under the sacred groves. You can go and find a list of the sacred groves. The second one is uh, the biosphere reserves. It covers uh, more than 5,000 square kilometers of area and uh, it gives long-term survival for evolving the ecosystem. Basically, the biosphere reserves are around 18 in India. I will show you the list so first was uh, Nanda Devi, uh, that is in Uttarakhand, that was designated as a biosphere reserve. which other species, plants, or maybe the animals that come under the biosphere reserves are protected. And other activities like recreation and tourism, they are allowed. You can visit the, uh, the location um, and you can uh, get recreated you can get uh, peace of mind in there but without destroying the uh, environment and locality uh, which is a kind of ecotourism it can also be used for the educational and research purposes research means the various wildlife studies or educational like studying of the various ecosystems collecting the samples so they uh, remains as an open system means there is not restricted they are not restricted to the outsiders even uh, the insider tribals also live in there but uh, they are not restricted to the outside world they can uh, means they can change the land use for example they can uh, go for the agriculture also inside they can uh, build the farmhouses also inside the uh, biosphere reserves these are the vast land basically so there is a Nilgiri, uh, uh I was saying the Nanda Devi, but Nilgiri is uh, first to uh, the biosphere reserve that was uh, designated in 1986. It comes in uh, the basically the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Nilgiri, it's, if it comes in the western ghats of India. Then Nanda Devi is in the Uttarakhand, तकरीबन ये अठारह जो है क्या बोलते हैं इसको बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में तो वो हो सकता है आगे इंक्रीज हो जाएगी तो these are the list can even if you are the students of environmental science I think the core subject if you have to study you have to remember all these names were are the biosphere reserves in India so this on the map the location so this is the western ghats this is the nilgiri this one portion this is the nanda devi and here side assam uh, तो ये बहुत सारे जो है 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व्स की जो है location next is the national parks तो national parks basically they are meant for the conservation of certain कोई पर्टिकुलर स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं जैसे Dachigam national park it is mainly meant for the conservation of the hangul. No doubt there is conservation of any, uh, many other species also, but more, more focus is given on the hangul. I ही Jim Corbett National Park, Pali National Park, थी 1936 में बनाई गई थी Jim Corbett national park Uttarakhand इसमें फॉर द वाइन की conservation के लिए तो तकरीबन आज की डेट में number of national parks gets increasing every day हर हर साल या हर महीने रिवाइज हो जाता है तो एग्जिस्टिंग uh, जो फिगर है that is 104 national parks India में है जो कवर करते एरिया तकरीबन 43,716 square kilometre and that is around 1.33 percent of total geographical area of the country तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है that's used for the conservation purpose created and protected by national जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं at the end of this slides I will tell you what is the difference between uh, the national parks, biosphere reserves, and wildlife sanctuaries? What are the main differences between? Because most of the you might be confused कि हम इसको कैसे differentiate करें इन सब चीज़ों को तो इसमें often it is reserve for natural semi natural और डेवलपमेंट इसमें बेसिकली जो आपका कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी रिक्रिएशन वगैरह जो है परमिशन के बाद ही आप जा सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है हंटिंग पोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है तो मैं आपको ये बताऊँ for tourism without affecting environment means कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा is protect, propagate and develop the wildlife basically वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है unlike the biosphere reserves वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रेजिंग इज स्ट्रिक्टली prohibited जो ग्रेजिंग होता है फॉर example कोई shepherd होता है बकरवाल वगैरह होता है उनको इजाज़त नहीं है वहाँ पे grazing वगैरह के लिए अपनी जो है cattle हो सकते हैं या अपना हर्ड ब्रीड वगैरह है वहाँ नहीं ले जा सकते private right and forest activities are prohibited कोई मतलब लीज में लेता है जंगल को कोई area and then those all those activities are prohibited तो यहाँ पे कुछ नेशनल uh, पार्क्स का जो है लोकेशन जैसे हिम्स हाई ऑल्टीट्यूड पार्क है किश्तवाड़ ग्रेटर हिमालय बहुत सारी पार्क्स है 104 है तो 104 यहाँ पे मैप पे बताना बहुत ही मुश्किल है तो ये पूरा भर जाएगा तो Jim Corbett national park Uttarakhand में है पहली नेशनल पार्क इंडिया की and then wildlife sanctuaries it protects animals only खाली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है it allows timber extraction collection of the forest products timber extraction होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है जो हम फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो अलाउड है एंड देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी अलाउड है प्राइवेट पार्टनरशिप फॉरेस्ट्री ऑपरेशन जो विदाउट एनिमल्स uh, को जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो अलाउ कर दिया जाता है killing hunting shooting and capturing wildlife is prohibited जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनकी किलिंग हंटिंग शूटिंग पोचिंग तो टोटली जो है प्रोहिबिटेड होती है तो आज की डेट में इंडिया में तकरीबन 553 नेशनल पार्क्स है और ये ऐड होते हैं कुछ रिव्यू के बाद कुछ और एरियाज अंडर आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो एक कुछ आने वाले डे, डेज में या महीनों में 554 हो सकते हैं 554 थे अब 553 हो गई बट इसमें ये अभी पूरा लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ हो सकता है they are still in consideration तो total area under wildlife sanctuaries sanctuaries in India is around 3.64 the total geographical area of the country अब इसमें जितने भी जो एरियाज है यहाँ पे शायद गलती से मेंशन किया गया Dachigam it is basically national park तो ये लोकेशंस है नेशनल पार्क्स की अब fourth one is gene sanctuary अब ये एक नया जो है कंसेप्ट है कि एक तो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े then we studied the national parks then the wildlife sanctuaries and gene sanctuary is the latest one basically kisi particular जो है बायोस्फीयर में या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स है एनिमल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए जैसे इंडिया है setup up its first gene sanctuary in Garo hills of Meghalaya for wild relative of citrus citrus होता है फ्रूट जैसे हम संतरा खाते हैं नींबू खाते हैं लेमन खाते हैं it comes in the citrus category तो इसको स्ट्रेस प्रूफ होते हैं इस जो है इनका जो वाइल्ड जीन जीन पूल होता है जो नेचर में नेचर में पाया जाता है उसको कंजर्व करने के लिए उसका जीन कंजर्व करने के लिए क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको कंजर्व करने के लिए एक जीन सेंचुरी बनाई गई है first in Garo hills Meghalaya में तो efforts are also being made to set up gene sanctuaries for banana के लिए भी बनाए बनाए जाएंगे शुगर केन के लिए भी राइस के लिए भी मैंगो के लिए ये पे फिर देखा जाता है किस इलाके में इन प्लांट्स की जो है डाइवर्सिटी कितनी है तो उन लोकेशंस में जीन सेंचुरीज बनाया जाए ताकि ये जो जीन्स है कंजर्व हो जाए इन नेचर ऐसे तो हम इनका जो है जीन्स हम एक एक्सी को भी जो मेथड से भी कंजर्व कर सकता है बट दिस इज जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में क्योंकि over the period of time जो है पॉलिनेशन होती है तो नए जो है वेरियंट्स निकलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कंजर्वेशन भी होती है एंड जो है वो प्रोपेगेट भी होते रहते हैं तो स्ट्रेस फ्रूट्स का यहाँ पे मेघालय में अभी पहला जो है जीन सेंचुरी बनी है उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स है that are meant for the conservation of the animals जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था by uh, Indira Gandhi for the conservation of the tigers ये आपको डेट्स याद रखने हैं Gearline project, it was established in 1965 in Gujarat, um, तकरीबन 1452 स्क्वायर किलोमीटर देन ये 1972 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट लाइन ठीक है देन क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975 में स्टार्ट हुआ देन एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में स्टार्ट हुआ basically all these projects were meant for the conservation of particular जो स्पीशीज है जिनका uh, जो मोर वलनरेबल है टूवर्ड्स द स्ट्रेस भी पोचिंग वगैरह होती है लॉयन की टाइगर की क्रोकोडाइल का भी पोचिंग होता है because of their skin elephants से भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो इनकी कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए इन पास्ट तो अभी भी चल रहे तो अब क्या डिफरेंसेस है between national park sanctuaries and biosphere reserves तो नेशनल पार्क uh, जो है uh, जो habitat of a particular wild animal species किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए बनाया गया जैसे टाइगर के लिए जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो सेंचुरी जो होती है wild life sanctuary it is मतलब सब स्पीशीज को साथ लेके चलते चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो बायोस्फीयर रिजर्व पूरा इकोसिस्टम को क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं होता है इट इज स्प्रेड ओवर जो है across the boundaries of states जैसे आपका पहला नीलगिरी जिसमें कर्नाटक भी आता है तमिलनाडु भी आता है और केरला भी आता है तो ये पूरा बड़ा एरिया होता है जिसमें जितने भी स्पीशीज होंगे इकोसिस्टम्स होंगे उनको कंजर्व करने के लिए होता है अब इसका एवरेज साइज क्या होता है one hundred to five hundred kilometres तो यहाँ पे एरिया जो है रेंज जो होता है that can be world life sanctuary का point six one two seven thousand eight hundred eighteen square kilometres ये तो एवरेज साइज है इसका तो इसका साइज डेफिनेटली इससे बड़ा होगा यहाँ पे गौर करने वाली बात है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये छोटी भी हो सकती है और ये बड़ी भी हो सकती है more than the biosphere reserve ये डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है वहाँ पे एनिमल्स का जो हैबिटेट कितना बड़ा है छोटा है तो इसमें नेशनल पार्क्स में बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है इसमें बेसिकली बफर जोन होता है ट्रांजिशन जोन होता है कोर होता है कोर में कोई भी ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होती है विद इन बफर जोन वहाँ पे ट्राइबल्स अपने जो है लाइवलीहुड के लिए जो भी जंगल से उनको चाहिए नेचुरल रिसोर्स वो एक्यूर कर सकते हैं देन आउटर बाउंड्री ये पूरा फिक्स होता है तो boundaries are not sacrosanct means कि ये पूरा डिफाइनेड नहीं है ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है बट बायोस्फीयर रिजर्व में बाउंड्रीज फिक्स होती है तो except buffer zone no biotic interference means buffer zone के अलावा कोई भी जैसे कोर में कोई भी जो है मुदाखलत नहीं होगी इंसानों की ठीक है लिमिटेड बायोटिक इंटरफ्रेंस यहाँ पे लिमिटेड होता है होता है जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ कुछ कर सकते हैं या कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं या हम रिसर्च डेवलपमेंट एजुकेशन रिक्रिएशन कर सकते हैं तो एक्सेप्ट बफर जोन इसमें भी same like in national park buffer zone जो होता है उसके अलावा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है तो टूरिज्म यहाँ पे परमिसेबल है यहाँ पे परमिसेबल है यहाँ पे परमिसेबल नहीं है बायोसफेयर रिजर्व में तो research and scientific management is lacking because यहाँ पे उतना जो इंटरफ्रेंस नहीं रहता है तो definitely research and scientific management जो है थोड़ा लैगिंग है तो यहाँ पे भी जो है लैग करता है बट बायोस्फीयर्स में पूरा मैनेज किया जाता है by different organisations so for no attention to the gene pools and conservation gene pool जो होता है डिफरेंट स्पीशीज के वाइल्ड रिलेटिव होंगे या डोमेस्टिक होते हैं रिलेटिव है उनका जीन पूल जो होगा वो रिजर्व नहीं होता है तो इसमें भी अटेंशन नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और बायोस्फीयर uh, रिजर्व में अटेंशन दिया जाता है तो more less I think the conservation is more strict in biosphere reserve as compare to wild life sanctuaries and national parks तो अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है तो मेरिट्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के क्या है इसके एडवांटेज ये चीप है एंड कन्वीनियंट उसमें स्पीशीज एडजस्ट होती है टू द नेचुरल डिजास्टर्स जिस लोकेशन पे कोई डिजास्टर आता है फ्लड्स आएंगे ड्रॉट कंडीशन आएंगे तो वो स्पीशीज जो है उससे एडजस्ट हो जाती है इवॉल्व हो जाती है बट डिमेरिट इसके है कि इसमें लार्ज एरिया चाहिए फॉर कंजर्वेशन और इसमें मेंटेनेंस एंड प्रॉपर जो है जो है कॉज ऑफ पोल्यूशन मेंटेनेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है because area is very big then next is XC2 conservation basically where we uh, take the specimens or samples of flora and उसको हम किसी और लोकेशन पे ले जाते हैं वहाँ पे उसको कंजर्व करते हैं अंडर द प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको विजिलेंस अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट तो ताकि वहाँ पे जो it involve maintenance and breeding of endangered जो भी बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो उनकी कंजर्वेशन के लिए बेसिकली किया जाता है तो इसमें जो रिस्क होती है टू द नेचुरल क्लाइमेटीज या नेचुरल स्ट्रेस वो बहुत कम होती है इसमें हम botanical garden seed banks microbial cultures tissue cultures cell cultures museums zoological gardens वगैरह ये सब हम करते हैं इसमें जैसे ये बॉटनिकल गार्डन है बॉटनिकल गार्डन में जैसे आपका यहाँ पे टूलिप गार्डन है तो that is also botanical garden क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ है टूलिप्स की तो यहाँ पे बहुत सारे गार्डन है शालीमार निशाद ये सारे एक किस्म के बॉटनिकल गार्डन है जिसमें डेफिनेट जो kind of species of plants जो होती है उसको कंजर्व किया जाता है तो ये I think this is the picture of garden of five senses in New Delhi तो ये ट्यूलिप है तो वैसे ही बहुत सारे जो गार्डन है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे हर किसी कॉलेज में भी एक बॉटनिकल गार्डन होता है जिसमें भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और और अदर जो भी वाइन्स काइंड ऑफ जो ट्रेलिंग काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं वो भी होते हैं वहाँ पे वैसे जोलॉजिकल गार्डन जिसको हम जू कहते हैं चिड़ियाघर कहते हैं जहाँ लोग जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के एक एक पेयर दो दो पेयर रखे जाते हैं for the recreation purpose also उनको कंजर्व भी किया जाता है और उसके अलावा म्यूज़ियम्स में भी म्यूज़ियम्स में बेसिकली उसका जो स्पेसमैन होता है जीन्स होते हैं जिससे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं तो अब इंडिया में जो पर्टिकुलरली प्लांट को कंजर्व करने के लिए एक्से टू कंजर्वेशन जैसे N P P G R है national bureau of plant genetic resources निर्दयालय में है यहाँ पे भी मैं एक दो बार गया हूँ मेरे मुझे कुछ सैंपल्स लेने थे एलोवेरा के तो वहाँ पे जो प्लांट्स है उनको कंजर्व किया जाता है एक तो वहाँ पे जो भी लाइव स्पेसमैन होंगे उनको आ, जो है गार्डन्स में कल्टिवेट किया जाता है अगर सीड्स होंगे तो उनको या पोलन्स होंगे उनको स्टोर किया जाता है at low temperature minus ninety six degree Celsius बहुत सालों के लिए अगर इसमें ये टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो गया तो ये जो सीड्स है ये डिग्रेड होना स्टार्ट कर देंगे तो N P N B P G R it's in new then same organisation for animals also N B A G R national bureau of animal genetic resource Karnal Haryana तो ये basically semens and ovums of bovine animals जो कैटल्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए होता है then there is another uh, uh, institute that is national facility for plant tissue culture repository जो टिश्यू कल्चर होता है एक सिंगल सेल से पूरा जो हम प्लांट बनाते हैं उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है तो मैं एक बार गया था वहाँ पे दिल्ली में हरियाणा में ही है एक इंस्टीट्यूट तो उन्होंने एप्पल की सीडलिंग्स प्रोड्यूस की थी from the single cell of an apple leaves एक छोटी सी बोतल में अब इसके मेरिट्स क्या है it is special care and attention to increase number of endangered species जैसे आ, कोई भी एंडेंजर स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है एक्सी टू कंजर्वेशन तो उसमें फूड शेल्टर सिक्योरिटी मेडिसिन उनको दिए जाते हैं ताकि उनका जो है सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाए बट इसका जो डिमिट यही है ये एक्सपेंसिव है तो वाइल्ड लाइफ का जो अपना फ्रीडम होता है वो कम हो जाता है वो आराम से अपने हिसाब से मन मुताबिक जी नहीं सकते और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होते जिसका एक रीज़न जिसका एक जो है इफेक्ट ये होगा कि नेचुरल स्ट्रेसेस के लिहाज से वो पूरा उसमें उसके लिए तैयार नहीं होता है तो ये जो है टिश्यू कल्चर एक सेल ली जाती है फिर उसको पेट्रल में कल्टिवेट किया जाता है और जब पूरा प्लांट बनता है उसको फिर सॉइल में ट्रांसफर किया जाता है